Are you ready? どんなものあってもいのままよ何もわくないしだってこのわたしの世界猫猫黒猫キジさばサびむけでここカウ猫コーナ猫きょうみがわいたら猫猫ムズムズいたずら猫猫猫猫黒猫 ビにきゃつやつや肉球猫猫猫猫猫このつよ気でいく猫パンタンんびでみ道をかけてかりをすれば自分一人で